robota izan edo laboraria berdin du baina pozoia pozoi gelditzen da eta eta hortan da beraz eh, haien argumentua ba gezurtagarria eta da ez direla zintzokiariz eh, ez dute behitz bat ere zalantzan jartzen gaur egungo eredua. Big data kontrolatzen baldin baditu etxaldeko elementu guztiak argi da eh, dependentzia oraindik ere handiagoa izanen duela laborariak eta elikadura buru jabetzatik oraindik gehiago juntzenari ari girela.